Saluton, cae bonvenon al nia nova Zamenhof a medito. Hodiau mi volas legi cun vi, cae mediti cun vi, sur eh, la vortoi ciu in Zamenhof scribis pri nia fero circa un rigardo en 1900, pardono, 1800, naudec du, en la esperantisto. Mi legas el pagio. Cent quarta quarta. Por niei nove legantoi, ni donas tie mallongan historion cae essenzan circa o rigardon della nuna stato de nia fero. La zero de nia lingua estas, detrui iom post iom la muroi. Cui staras inter la diversa i popoloi, cae subtenas ilian reciprocan ne comprenadon, fremdezon, cae malamichezon. Ebligi liberan intercomunicigion, inter personae de diversa nazioi che per neutrale ciu homa linguo traducilo fare la scienza un ca de ciu nazio usebla por la tuta homaro. Do, temas pri resumo che un Zamenhof faras iam post quiniaroi ec la apero de la unua libro kai fakte pedant kai fakte estas interesse vidi kia maniere li resumis la aferon char la unua parto detrui la muro in inter la popolo e mi diru estas suffice mi diru clara porceu sed la dua parto la estas tra interessa char li parolas pri ciu homa neutrale ciu homa lingvo traducilo por scienzo ca literaturo. Mi pensas che la esperanto movados fari faris cion, faris multon pri sed ne cion eblan, fakte. Char aparte en la parto de scienzo Esperanto estas nur margena lingvo en uh, en la panorama de nun tempo e scienza generale do che foi estas grave relegi ti in vorto in kiu in zamen ho scribis jus post la apero de la lingvo car multa chansoi estis ne vere esploritai ne tute kai ja tio povas doni fresha in forto la movado se iu povas revivigi ideoin kiu staras dormemai ili kuŝas en la volumo Do. Ien, kion mi volas proponi al vi hodiau, en citiu pluva tago, do tre bona por eh, mediti. Do, coran dankon, provi atento, gis morgau, cae antauen, sen fine.